Good morning, sì, qui in realtà è l'una meno 20, mm, mi sono svegliato qualche ora fa ma mi sono riaddormentato, mi sono <laughs> svegliato poco fa, comunque per me è sempre una mattinata tarda, non è veramente pomeriggio, eh, come dico in questi casi appunto mattinata tarda, non mattina prestissima, comunque mattina. Mister, master, maestro, oh semplicemente, oh... semplicemente David Lynch It's um, April 2, 2022 and it's a Saturday here in Naples a rainy, rainy, rainy morning and dark morning uh, Yes, and um, eh, ed also un vento un po' pesante um, and um, 7 Celsius and 44 and 6 Fahrenheit This means that uh, non è assolutamente detta dei Rilli Rilli Rilli Rilli Soft like in this days and this period infatti fa più freddo con questi gradi come vedete ma io non sono uscito ma immagino lo farà um, però sapete in questi casi io, ci sono le mie due pratiche non ne parlo più perché è primavera però le mie pratiche utilizzo contro il freddo di cui ho parlato fino alla fine dell'inverno e quindi non lo soffro più di tanto come le altre persone ma vedete il video si chiama sempre Two Pratics uh, Against cioè per combattere il freddo questo è il titolo del video um, sì poi per quanto non concerne il video sui pensieri nel caso vi interessa ma al solito lo faccio separato da questo anche se non lo so se lo faccio perché metterò il video di ieri ho poco da dire oggi Anyway, I see and you all just see from the window, this other window. non so se si vede anche l'inquadratura in basso sì, eh, come vedete absolutely with this atmosphere we aren't going to be enjoying anzi, ancora meglio è pomeriggio quindi non abbiamo, we don't have, we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine per quanto riguarda i gradi ma comunque ormai è pomeriggio credo sì, massimo salirà di qualche grado credo 8-9 gradi, 10 gradi vedremo comunque il trend dovrebbe continuare anche domani penso da lunedì in poi dovrebbe essere migliore il tempo, ma vedremo. Comunque mi scuso per il report di ieri che è stato caricato il 2, ma in realtà era il primo, ma eh, l'ho caricato pochi minuti prima alla mezzanotte, e eh, purtroppo molti video da caricare, molte altre cose da pensare, e si è fatta mezzanotte, quindi è stato caricato il 2, ma comunque l'ho fatto il primo. Le riprese l'ho fatto il primo, quindi volevo precisare su questo. Per cui, said this so from the mythical, this other mythical <laughs> window with the pink flowers and its white curtain and grey roller shooter not visible but also come fosse sempre lì from, mythical, from the mythical window with the car and the curtain certo oggi assolutamente non sublime nemmeno bellissima comunque leggermente bella grazie sempre a quella luce creata all'inquadratura e ai colori stessi della tenda and it's a green roller shooter behind me on the top uh, not visible in fact in the shot and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 140 IPG 625E eh, ora, grazie day in molto people follow the channel reports, un saluto davvero a tutti. And have also a great breakfast everyone. Io tra poco la farò, eh, il mio stomaco brontola, eh, dite non so il vostro, spero di sì. Sì, e quindi ci vediamo al video tuts nel caso lo faccio, o domani.